الرجل دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم ضمت جمال محمد الله الله الله يا حويبي كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولا نسمع من الأيام الحجرات قمر azul. يكن الهدى لولا